Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo blush della Essence, questo è il Silky Touch Blush, eccolo qui, eh, la confezione è un 5 grammi e il colore, se riesco, è un è il 20 Baby Doll. Dato che, come sempre, il prodotto è completamente finito, qui c'è lo swatch. di questo blush allora intanto sapete che a me piacciono i colori eh, leggeri che danno appena appena un tocco di colore e questo è chiaro ok non troppo chiaro mi piace è bello pigmentato quindi ne basta poco poi si sfuma bene ha una buona durata quindi tranquillamente adesso lo applico la mattina fino al pomeriggio c'è poi lo posso andare a riapplicare diciamo che tende dopo un paio di ore già a eh, svanire un pochino quindi rifacciamo un attimo il trucco e andiamo ad applicare anche il blush e non ha problemi, non fa macchie tende a svanire ma non a colare quindi va bene quindi eh, scomparirà un po' il colore però non va a fare macchie, chiazze, non cola, perfetto lo trovo, a me piacciono i colori chiari, lo sapete e il fatto che sia leggermente luminoso è carino, ehm, è, carino soprattutto per dare un po' di colore, soprattutto in inverno. In estate preferisco colori un pochino più scuri, più decisi. E ehm, questo io ve lo consiglio in inverno, sì, soprattutto per la carnagione chiara, per dare appena un tocco di colore, per non fare quei pomelli che a me non piacciono assolutamente. Ed se vi capita, provate questi colori che a me mm, sono validi, per me sono davvero validi e se avete fatto questo prodotto fatemi sapere come si trovate in alternativa ve la consiglio ed eh, spero sia stata utile mettetemi un like al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale così non perdete le mie recensioni beauty che sono sempre così veloci e soprattutto i prodotti low cost e accessibili alla prossima, ciao!